ponovno. Posle dvije godine, dva mjeseca vratio sam se u ovaj grad. Ništa se nije puno promijenilo, osim ljudi. Poneke izgrađene građevine, zgrade ili centra. Žao mi je ovih mladih ljudi jebi ga, situacija je takva kakva je. Ali probat ćemo nešto. Probat ćemo popraviti ovu situaciju. Na neki način. Nalazimo se na Partizanskom grobu, kultno mjesto mladih ljudi prije rata. Ovdje su se ložile vatre, svirale gitare, pilo se i godina <laughs> Sada ovo mjesto je zapušteno, zaraslo, obraslo. I pogled sa ovog mjesta je jako turoban, siv, depresivan. Ali probat ćemo ovo mjesto da oživimo. Da mu udahnemo malo duše. Svi zajedno. grad je podijeljen u glavama ljudi u nesretnom ratu ranih 90. Šteta. U jednom dijelu žive bosanski Hrvati, u drugom dijelu žive Bošnjaci. Ne znam šta se to desilo u glavama ljudi. nadruže se, naprave nikakve kulturne manifestacije, da se zbliže, da obzira šta je bilo, da učine sebe život bolje, lepše. Budiš u isti Are all, getting you? You used to laugh about everybody that was. Are you gonna do the finest cool or right? Miss me only, but you only on you to get used to it. Nobody ever told you how to live out on the street, and to find out now you have to get used to it. You said you never compromise with a mystery train, but now you realize he's not selling any lullaby go. and Napoleon drinks and language that you gotta eat now cause you can't refuse. As you still vacuum, invisible now, you got no secret. You come and see us. kultno mjesto. Ovdje su se svi mladi ljudi okupljali, družili, pjevali i zaljubljivali. Sada je sve obraslo, zaraslo, tužno i tmurno i sivo. I pogled, pogled sa ovog mjesta je baš turoban. Nažalost, ali opet ima neke nade. Probat ćemo ovo mjesto opet. Da da idemo u tri pičke. <laughs> Doživimo jebote, ota. Ajde jebote, ajde pa. Ali probat ćemo ovo mjesto ponovo da oživimo. Ma ne ješ probat, bolan iz početka sve. Ja, ja. thank Thank you. farewell, gone.